Ya, kita bahas tentang histori menjat endokrin ya. Supranalis, terawat dan paratret dan profesi cerebri. Ya, nah, ini supra berarti di atas, renal artinya ginjal. Jadi memang lokasi kelenjar ini ada di atas ginjal jadi ini ada tiga bagian ada tiga bagian GFR glomerulosa lalu fasciculata dan retikularis jadi Retikularis ini dekat medula ya. Medula terlihat terang karena sitoplasma jernih ya. Terang it sitoplasma jernih. Ya. Oke, selanjutnya tiroid steroid ini ada folikel-folikel folikel-folikel ukuran variatif ya isi folikelnya itu ada koloid koloid ya. acidofil itulah jadinya merah muda ya ada pembesaran 400 terlihat adanya lapisan koboid selapisnya koboid selapis ini merupakan sel folikuler eh? sel folikuler atau Principal sebagai penghasil hormon tiroid. Nah ini paratiroidnya. Ini adanya shift cell -nya. shift cell tuh pucat adanya sel yang agak berwarna gelap oxyfiller ya, sel gelap jumlah sedikit dibandingkan dengan yang shift tadi mayor jadi ini susunannya berkelompok ya. Oke, okay, hipofisis cerebri. Hipofisis cerebri ini adalah adenohipofisis dan neurohipofisis jadi yang orange ini ya ada hipofisis lalu neurohipofisis yang biru ini jadi ada pars distalis pars distalis ini ada dua tipe sel ada kromofob yang warna biru ini sitoplasma kosong lalu ada juga yang kromofil ya kromofil ini acid of yang orange ya dan juga ada basofil basofil ungu ya sel kromofil ini dominan ya, dibanding kromofil ada pars nervosa pars nervosa ini nukleus lebih panjang ya. Oke, selanjutnya imunitasnya ada limfonodus, lien, tonsil, palatina, dan timas. Ya, ini limfonodus ini dibungkus ya, oleh kapsul. Kapsul jaringan ikat padatnya ya, terus di kortek itu lebih gelap dan ada juga medula medula ini terang kortek ini banyak nodulus banyak nodulus dipisahkan jaringan ikat trabekula dan sinus trabekula Lalu bagian cekungan adalah yang disebut dengan hilus. Ya. Lalu ada lien. Lien ini nama lainnya limpa. Ini ada kapsul ya. Kapsul dan trabekula itu lebih tebal ya dan sedikit otot bolos lalu ada agregasi nodus limfoid eh. agregasi inilah pulpa alba putihnya terdapat pusat germinal di tengahnya ini pusat ya. lalu ada arteri sentralis di pinggir nodulus limfoid anyaman seluar membentuk pulpa rubra yang merah atau pulpa limpa ya. dari anyaman seluler difus ya. ada tonsil palatina ini tidak dibungkus kapsul ya tapi bungkusnya itu ada epitel squamous kompleks non kornifikasi ada alur-alur alur-alur yang dalam atau kriptus tonsil kalau di bawah epitel terdapat nodulus limfoid yang tersebar di sepanjang kriptus. Ini nodulus epitelnya tadi ya, di bawahnya. Itu epitelnya. Lalu timus ya, timus ini trabekula membagi kelenjar timus ya, menjadi trabekula membagi kelenjar timus menjadi banyak lobulus ya. ya trabekula setiap lobulus terdiri dari korteks yang terpulas gelap ya, dan medula jadi ada korteks dan medula ya medula ada mengandung yang namanya kortek tadi gelap medula itu terang ya. ada yang namanya korpus ulumdimikum tau hasali yang merupakan ciri khas kelenjar timus ini tidak sama dengan arteri eferen terus ada sedikit limfositnya di medula dibanding korteknya namun ada epitel Leositus reticularis ya. yang lebih banyak ya, dibanding korteks.